Well, I was talking with a man here, working here in this place, here in Puerto, in Yabucoa. And they told me they are, they are now fixing or cleaning the beach of Playa Lucia of Yabucoa, the beach that is abandoned for more than 20 years. And look here, look this beautiful place here. Look this wonderful place. And that man told me that they are cleaning the Playa of Yabucoa. I have to see it to believe it. Ese hombre me dijo que la Playa Lucía la están arreglando. Tengo que verlo para creerlo, porque sinceramente una playa abandonada por 20, años por todos los alcaldes de Yabucoa, PNP populares. <laughs> No lo creo todavía hasta que no lo vea. Pero tendré que sacar otro video para que ustedes vean la Playa de Lucía. I'm going to take another video of La Lucia my next next week to show you if they're saying the truth, if they're cleaning the beach of Playa Lucia, because Playa Lucia is abandoned for 20 years. They say that they say that cleaning it up, but I, I have to see it to believe it because I don't believe it. I don't believe it because the beach is abandoned for 20 years okay this is all and showing you part of this place part of Yokoa where where the ship the boat come here and here we see gasoline to make the gasoline here in Yagugo, Puerto Rico. Bye and everybody and I hope they clean the Playa Lucia of Yagucoa. Ojalá que arreglen la playa de Lucía Yabucoa, porque siempre está abandonada. Ojalá que ese hombre me dijo la verdad, que están arreglando la playa de Lucía de Yabucoa. Pero voy a tirar un video la próxima semana para que vean si es cierto que están arreglando la playa de Lucía. La próxima semana volveré otra vez a la playa de Lucía. Next week I'm going back to Playa Lucía of Yabucoa to see if they're fixing the beach of Playa Lucía of Yabucoa. But here, I love this place. This is beautiful. I love this place. Um, and, you can see the cloud. It's going to rain. The beach is calm. It's very calm here. Calm. La playa está tranquila hoy. Hoy, noviembre 8, 2022. La playa está bien tranquila, pero parece que va a llover otra vez para Yabucoa. Casi 20 pulgadas de lluvia desde octubre hasta noviembre y sigue lloviendo en Yabucoa. Miren la máquina arreglando el puerto de Yabucoa. Ojalá que arreglen, la playa de de Camino Nuevo. Y vuelvo y repito, no estoy criticando a alcalde de Yabucoa. Estoy criticando a todos los alcaldes que han pasado por Yabucoa. and criticizing all the majors that have been in Yaugua that haven't fixed the players here for 20 years and it has been abandoned for 20 for 20 years this is all and i love you all have a nice day or or night or afternoon whatever and god bless you all dios los bendiga a todos eso es todo que pase un bonito un bonito día a todos y Dios los bendiga a todos, a todos, a todos los seres humanos en el mundo entero. Que cuídense en todos y manténganse fuera de los sitios peligrosos que hay en las calles. Love you Bye.